あのさ、今からお前のこと、誘拐するけどいいバカなの。うん。だからこれしか思いつかなかった。いいよ。そう言ってくれると思った。